ندونه چرا به سبزوز برو قرمز که میشن نرو زرد که میشه روشن احتیاط کنن همیشه برو بشین رو صندلی تو این ماشین هندلی بگیر گواهی نامه رو هیچ ماشینی سوار نشو یواش بره و خطر داره صندلیاش فنر داره جریمه میشی تون بری با این ماشین هندلی یواش بر یواش یواش یواش چرا توی صحبت میکنه شما خیلی دیگه اوه عجول دولت به همه بگی برای راننده سر کلاس بشینین گواهی نامه بگیری بابا من 16 ساله که گواهی نامه داره ولی هنوز رانندگی بلد نیست خودم بهش یاد میدم تو اگه بلد بودی که نمیرفی تو دیوال تو دیوال تو گاهی نامه داری احتیاط کن یه کمی تو عزیز دلمی با ماشین نزنی به جایی احتیاط کن یه کمی تو عزیز دلمی تو لذیذ معدمی <laughs> با بسپنجولی یکی دو تا از این بچه های سوار کن بریم بیرون یا جوری با هم دیگه بزن اگه یه بوق بزن خوب بزن خوب بزن دیگه راستی این خانم بافه پس خودش ماشین داره من اصلا نمیدونستم با بسپنجی این چه وضع رونندگی دیگه حباب اسفنجی